मध्य प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बारिश का दौर चल रहा है शाहजहापुर जिले में शनिवार रात 10 बजे से मुसलधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए काला पीपल से 18 किलोमीटर दूर कोकरा कला में सुबह पाँच बजे ग्राम कोहड़ा के नाले में पानी घुस गया और इसके बाद सुबह आठ बजे 103 वर्ष पुराना तालाब भी फूट गया इससे 800 मकानों में 10 फीट तक पानी भर गया बाढ़ के चलते 8 घंटे करीब की आबादी वाले गांव में लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई तालाब के पास ही दो कच्चे मकान बह गए एक मकान में रशीद खां और उनकी पत्नी थी दोनों ने सुबह दस बजे तक पेड़ पर चढ़कर जान बचाई दंपत्ति को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया हालांकि इसके पहले ही बीस पच्चीस युवाओं ने रस्सी के सहारे दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को पेड़ से उतार दिया था इधर नीमच में भी कुंडालिया बांध की पाल टूट गई इससे बांध के नज़दीक घरों में पानी घुस गया यह बांध दो पहाड़ियों के बीच बना है इसके समीप ही गांव की बसाहट भी थी शुक्रवार से हो रही बारिश से बांध की पाल का पानी रिस रहा था रविवार को बांध की पाल अंततः टूट गई शाजापुर में पार्वती नदी के किनारे 19 गांवों में 1500 घरों में पानी घुसा 8000 लोगों ने छतों पर शरण ली उज्जैन में आधा इंच बारिश दर्ज की गई और छिपरा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है इधर मंदसौर में भी ज़बरदस्त बारिश हुई इसके अलावा अलीराजपुर धार रतलाम खरगोन में भी जोरदार बारिश होने की खबरें हैं श्योपुर में लगातार चौथे दिन बारिश होने से तीसरे दिन भी कोटा और ग्वालियर मार्ग बंद रहा बैतूल भोपाल हाईवे पर भी बारह घंटे तक जाम लगा रहा इधर नर्मदा में जलस्तर बढ़कर तीन मीटर से अधिक हो गया है सीहोर में सांखला पंचायत के सरपंच अशोक रपटा पार कर रहे थे उनकी उनका वाहन बहने लगा और वहां मौजूद लोगों ने सरपंच की जान बचाई अब यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से उज्जैन भोपाल इंदौर होशंगाबाद जबलपुर संभाग सहित अधिकांश स्थानों में झमाझम